はい、OK。はい、次は。い、OK。うん。はい、OK。上手、上手。そうそうそうそうそうそう。そうそうそうそう、それもいいんです。はい、ボール、チェンジ。OK。よしこ。センター。はい。はい、上手。はい。 そうそうそうそうあけ上手上手はいはいあけはい次はい次 おおすごいすごい頑張れオッケーオッケーはいいはいオッケー上手上手上手上手いいね次オッケー上手次 水が出てきたお早い早い 上手ね後ろ見えた ベルさんはそれからチャレンジするのはいつもの同じのピアノ演奏。 いいねあ上手 のジュエルさんです、えー、ちょっと今ホールドしてますねはい、もう一回スポーツカーで登場のジュエルちゃんです皆さん拍手お願いいたします えー、ちょっとあの道が今日はデコボコしてたせいがあるんでしょうか、えー、スポーツカーが、えー、今度はバギーが必要ですね。はい、ジュエルさんはそれからチャレンジするのはいつもの同じのピアノ演奏。 ば、はい、ご注目ください。はい、今度はボールを使って何をするんでしょうかボール殺しはとっても得意なジュエルさんなんですけれども転がすだけじゃないですね次々とボールを乗り換えてはいピンを倒れしました してますね、えー、どんな感じで転がしてくれるんでしょうかえいえい、えー、獣医さん頑張ってますでここにめげず一生懸命押してるんですけれどもえー、ここで助っ人の登場ですダンスちゃんジュエリちゃんの妹くんですねダンスちゃんでじゃあ2人で押したらどうなるでしょうはい 二人での転がしでした。はい、そしていつの最後は、ダンん、ちゃんがちょっと。 今日の助っ人のダウちゃんとりょうりさんでした皆さん温かい拍手をお願いいたします、 I love you. it's okay. <laughs> no, no, no, no. <laughs> сегодня будет лысо, если я напьюсь, сегодня будет лысо, если я напьюсь, сегодня будет лысо, если я напьюсь, сегодня будет лысо. 夜 pack your bags and leave this town I don't wanna see you coming round No, I don't wanna waste my precious time again With the Star Trek sticker on your Cadillac I don't wanna see you coming back No, I don't wanna see your gloomy face wasting time when I'd rather be speeding on the 99. This relationship just won't shift out of neutral. You say that you'll be ready soon, but I've already train Call a cab or fly a plane I'm sick of waiting in this intersection Intersection Waiting takes time and I ain't gotta Got my shirt all buttoned and my shoes all knotted And I gotta start moving in some big direction something? Are you bored? Do you want to play? Okay, do you want to play with your ball? Do you want to play with your baby? Do you want to play with Via? Okay, well go tell Via. Where's Via? Go tell her. She not playing with you? No? She's ignoring you? Did you tell her that's rude? Did you tell her? You don't know what I'm saying, huh? Do you know what I'm saying? <laughs> How about I give you a cookie? Yeah? That's okay? Yeah? Okay. Can I have a high five? High five? Good boy. She's so navy me. How's it go, Boomer? No, Sí, 展现。 선수가 잘 움직였고요. 지금 보시면 손준희 선수도 처음부터 스타트가 괜찮았습니다. 이거 이거 Now there's a situation you got yourself into. Go roo roo roo. <laughs> Go roo roo roo. <laughs> You December. thing. no, no. god. oh my god. <laughs> the tickles. <laughs> no, no, no. 嗯。 <laughs> Oh my god. 예뻤어 에이. 색깔도 좋고 따뜻한데 너네야? 너야? 문준이야? 나라야? <laughs> 누가 길를 쫑긋쫑긋하면서 도망갔 똥고양이! 네 어. 제가 그랬습니다 네가 그랬어? 킁킁 너야? 아니야? 네제 생각에 제뚱인것 같거든요 네 거야? 오 그런 것도 갖고 네 거야? 똥냄새 그렇게 자세히 맡아? <laughs> 이름은 뭔데? 냄새 킁킁 너는? 어, 제 똥이 아닌 것 같아요 안녕히 계세요 <laughs> quieres su pelo.